რას მეტყველებს შენი საყვარელი ანიმე შენზე? Full Metal Alchemist. ძაღლის დანახვაზე ტირილი გინდა. Death Note. შენ შენ მათემატიკის ველზე დაწერ Death Note, იტო სხვა საქმეკვაში არ ქონდა. Cowboy Bebop. შენ ხშირად არ უყურებ ანიმეს. მაგრამ უმეტესობა ახალი არ გეოსება. Dragon Ball Z. Twinny Strana Facebook-ზე გეოსება. ნარუტო ტვინის ყნა ფეისბუქზე მაგრად გევასება ბლიჩ ფილერ ეპიზოდები ძალიან გევასება გინტამა სინამდვილეშიც საკმაოდ ნორმალური ადამიანი ხარ მან წარმოუდგენელი გემოვნება გაქვს My Hero Academia. იმის ნაცვლად რომ მიექცე ყოველდღე მაგა პერსონაჟებს, შენ გიჩვენე ნაუტოს ფანებთან იკამათო Facebook-ზე 5 საათი დღეში. ვაქისთან 40 ხარ და დედაშენის ოთახში ცხოვრობ. კეონ 40 წლის ხარ დედაშენის სახლში ცხოვრობ და შესაძლებელია, მოდი შანსია, პედოფილი ხარ. თუ გოგო ხარ და უკვე გასაგებია რა თქმა უნდა, მამა, მე ხომ უნდა გამაკეთო. One Punch Man აქა გეტყვით ვინი იმაზე რომ ავტოს ფანები ყოველთვის გიყვიან იმას რა საინტერესო ანიმეა რა რადგანაც საიტამო ყოველსა ერთჩატმით კლავს და ითვალისწინებენ იმ ფაქტს რომ მაგაში მთლიანი ჰუმორობა საიტამო და ვაფშე ვან პაჩმენი აი კომედიური ანიმე და არ შო ტოკიო გოული ან 12 წლის ხარ ან შენ გინდა მოკლა სტუდიო პერიოდი იმის გამო რომ წარმოუდგენელი მანგა დაანგრეის ფეიტეიო ფეიტეიო შენი ეს ყველა პრობლემა მოგვარდება მეგობრობის ძალით და შენ აზია ხე ეჩირო არის დაგუგლე, მოგეწონე. Samurai shampoo. შენ ჰიპ-ჰოპის ფანი ხარ და მაგაგეოსება სამურვი. Alone high school boy club. შენ ხარ გოგო, 13-16 წლამდე და მაგაგეოსება გეიბიჭები. Kanada. Sword Art Online. 12 წლის ხარ და ფიქრობ რომ კირიტო ხარ. Fruits basket. შენ ხარ გოგო რომელსაც ბოიფრენდი აქვს სტაინსკეიტი შენ სპოილი კინო აი ბექ ინ დე ფიუჩერ ტორა დორა შენ მაგიოს ოცუნდერები one piece შენ გქონდაში წარმოდგენილი მანგა და ანიმე მაგრამ იმ თასვე დახაჭე რამდენი მე ხოვით წლები შენ ცხოვრების იმისთვის რომ მთლიან ანიმეს ან შენარცნებ დო გააჩერი და უკვე ყველაფერს ეთქვიაში. Angel Beats. ყოველი გამე შენს თქო გმერცო მეორე სეზონი მოგცეს. So Eteri. შენ ის საყოველ დღეს ასწავლი ჰელუინია. Hello Moon. შენი YouTube პლეილისტია გადატანილი 80-იანების იაპონურ რემიქსებით. Pokemon. What's Lisa? ანუ 30-ის ხარ და შენ ბავშვობას ვეგანები. Yu-Gi-Oh. შენ შენ ხმას უფრო ქვემოთ წევ იმისთვის რომ ხავს ეგონას რომ უფრო მაგარი ტიპი ხარ. სინამდვილეში უფრო თიდიოდი ხარ. ფსიქოპასი. ფსიქოპატი ხარ. ხომ მიხდი ახ მომა გავაკეთე. ჯოჯოს რანაეთა ქართო. ჯოჯოს ბიზარ ადვენჩა. at percent magrewa seva istoria brzolebi da ahiohiko agis tsarmoudgenli mkhatruli nichi დანარჩენ 90-ს უბრალოდ ნინემ დიევასება. შენი თქვილი აპრილში. შენ უკვე მაგან იმასაც მეგობარმა შემოგთავაზა. და ეხო შენ ვერიტან თ შენ მეგობარს. ფეით მაგრდაბნეული ხარ როგორ უნდა უკვე ფეით მაგრამ ნახეთ რამდენი ვაიფუა. უბრალოდ დახედი. პერსონა 5 ანიმაცია. PlayStation 4-ია გაქ. Evangelion-ი. ტკივილი გევასება. Black Butler-ი. ან 12-ის რა და CL-ი მოგწონს და ან 16-ის რა და ძალიან მოგწონს Sebastian-ი. Demon's Wear. შენ გონია რომ ესა საუკეთესო ანიმე ბოა წლეულში და ყოველ შონენი მაქამდე არის აბსოლუტური მძღნევი. და მართალია ხა. Gun Gale Online. შენ რას მომენტში მოგვეს და გივიდო. Hunter x Hunter. გონია რომ საუკეთესო ანიმეა სამყაროში და ყველამ უნდა უყუროს. და აჰა მართალი. ინიშუდი. შენ პირველად ეს ანიმე დაინახე მიმის სახით. დოქტორ სტოუნი, პირველი სეზონის მერე შენ გეგონა რომ ქიმიაში საუკეთესო ხარ. აჰა, დამჯერა. ბერსეკის მანგა. ძალიან დიდი ყურები და კლეგაქა. Foodworks, Shiriha. Promise Never Wendy, Shiriha. Free! Yuyonaisis ყველა დაამთავრე და გადაწყვიტა რომ ეხლა უკვე ფრიის. Black Clover. ყოველთვის უმტკიცე ყველას რომ Naruto-ს ბლოგიადი არაა. და მოდი ვაღიაროთ. აი. და კიდე ასტას ყველი მოგწონს. Doraemon. Paushiha. როონი კენჩინი შენ მოკწონს რეტრო ანიმეები და აქ საყურადღებო სიმფაქტს რომ როონი კენჩინის ავტორი იყო პედოფილი ტრიგონი რეტრო ანიმე გევასება ლურჯი ეგზორცისტი მანგა გწაკითხული და თხოვრმეც როდესმე გამოვიდა ახალი სეზონი შაროტა შაროტას მიმე გევასება ჰიმოუტო ზარმაციხა დიჯიმონი ბავშვობაში პოკემონი რატომაც აგევასებდა და ეხა უყვებ დიჯიმონს ჰაიკიუ რატომ რაც იმის მე რაც დაინახე პირველი სეზონი გადაწყვიტა მთელი შენი ცხოვრება არის ფრენბურთი assassination classroom ნაგი საგოგო გეუნა დასაწყისში ივეისტ ანწაშილი შენ გინდა რომ მოკვე მოფსაიკოასი მომწაში მიგევასებდა ხოდა მოფსაიკოსაც უყურე დუა მოტოციკლზე ინახო ფულს ნისეკოი ძალიან გინდა შეყვარებული კონოსუბა სასაცილო ანიმე მოგწონს უბრალოდ ძალიან გაკვირილი ხარ ორტო შენ ან ძალგევსო მანგა ან ვეიდან ანიმეს ან ის პატარა პროცენტი ხარ რომელსაც ძალიან მოსწონს ეს ანიმე და მთელი თავისი ცხოვრებით დაიცო Dragon Ball Super პირველ ნახვაზე მოგეწონა მეორე ნახვაზე მოგეწონა მესამე ნახვაზე შემჩნია ყველა პრობლემა ანიმაციასთან და სიუჟეტთან ნიჩი ჯო შენ პონცეცები ლავის ვუ შენ ჩიკადენს აკეთებდი ნახცხოებაში ნოგაგამი შენ გმერს თქო მესამე სეზონს ყოველი ყოველი დღეს თქო მესამე სეზონს ყოველ სხვა მასა და სანკაკი